Babalik kayo? Bakit? Oo, eh, mabili ang ating paninda ron eh. Marami mo laging hintay eh. Ba, di lalo mabuti. Marami tayong yari ngayon. Oo. eh, Ninay, ito nga pala yung sigig gilid. Salamat, Erikay. Eh, okay. Ito, ito para sa'yo. Sige. Salamat. Hindi ito nagbinig ko sa'yo nasa akin. Nakakalimutan ko eh. Pero hindi bale. Susunod na lakad ko. At na mabibili ko na yun. Pag ako pala nagbibilin eh, hindi mo na naalala. Ninay, mauna na ako sa inyo. Walang tao sa tindahan. Sige, sige ho. Eseng, eh, mukhang nalilimutan mo rin yata yung sa akin. Ba, ako, biro. Ito para sa inyo. Eh, yeah, <laughs> sinasabi ko na si Eseng talaga mga sangka. Ay, nasa pagkalalaki. Isa pa, si Esi nga lumiligaw kay Ninay. Nako, nagdamdamang matanda. Hanggat hindi po sila'y ikinakasal, ay marami pa ang maaari mangyari. Ano naman sa palagay mo maaaring mangyari? Wala akong dapat na ipaliwanag sa inyo. Uminom na lamang kayo ng uminom at baka maisipan ko pa ang magsara. Eh, paano ka magsasara? Dumating si Eseng. Eseng! Saan muna at makatagay? Ano naman yan? Ano muna? Uh, ah, saka na mga kaibigan tao kila nila eh. Sa akin yun eh. Naku, nadaan-daan na nalawag tayo ngayon. Ni Julia pa'y di matapunan. Pagtiis kahirang, ganyan talaga ang buhay. <laughs> Hoy, tama na kayo. Naiinis na sa atin si Pantina. Eh, sino nga ba hindi mainis sa inyo yan? Hoy, Kinang, tama na nga yan. Pantina. Yan si Esing nga hindi ko maintindihan. Siguro bulag yan. Aba, ay kung ganda-ganda pag-uusapan niya. balbing at ibig. Ininay, tama ka na naman, Kinig. Tama ka na naman. Magandang gabi sa'yo, Ninay. Hoy, hey, wali ka sila pa. Maupo ka. Salamat. Mabuti na lang at hindi ako napigil doon sa tindahan. Naabutan kitang gising pa. O ay eh, bakit nga hindi ka nagpapigil? Nakakahiya naman kay Balbina. Ikaw naman, kung darating ako, parating si Balbina na lang ang binabanggit mo. Alam mo namang Oo sa nga, alam ko namang mula pa kasi pagkabata natin, gustong gusto ka na ni Balbina. Yan eh, yung depression nun. Wala naman akong gusto sa kanya. Ikaw lang eh. Kung sinasagot mo na ba ako eh. Hindi nawawala na yung selos mo. Oy, oy, oy. Hindi ako nagseselos ha. Gawin mo na ang gusto mong gawin, pero hindi kita pakikilaman. Oh, baka magtuloy na naman yung galit mo. Halos isang beses lang tayo magkita sa loob ng dalawang linggo eh. Eh, ikaw kasi, kung sino-sino pang binabanggit mo. Kesyo hindi ka napapigil kay Baldena. Kesyo ganito. Eh, ano gusto mong gawin ko ngayon? Magpasalamat ka sa'yo. Siya, palo na ako. Ninay, nagustuhan mo ba itong salubong ko? Hmm. Ganda. Kaya eh, ano naman ang gusto mo ipagbilin? Pagbalik ko. Apa, ah, huwag ka na mag-abala. Kakahiya ah, naman sa'yo. Si Balbina na lang. Bili mo ng kolorete. Yung pampapula dito. Kolorete? Ah, ano ay pala. Kolorete na rinig ko. Oh, ese. Minay, oh. mong sabihin pati ko eh, gagamit na ng mga papula. Ha? Ah, hindi ho. Hindi ho pinag-uusapan mo namin, yun yung basket na may mga dekorasyon pa pula sa gilid. Ang ay, ang basket, nabanggit ko, maupo ka, maupo ka. Oh, eh, balita mo nga sa akin, ano ba yung magagawa natin talagang maaaring magiging mabili doon? Ha? Ako eh, marami ho. Kumuha ko yung mga basket, uh, yung mga bag, at saka yung mga salalay ng mga prutas. Yan ho eh, mabili ho yan. Ang ganun ba? At saka ang balita ko ho, yung mga nirarasyonan ko, pinagbibili naman nila sa mga Amerikano. At, bina- at dollar ho ang binabayad. Dollar? Oo. May doble yun ah. Oo. O eh, bakit hindi natin pagbili ng dollar sa Maracano? <laughs> Kasi ho eh, dito sa atin eh. Pagka hindi na kumakalasing eh. Kala nila hindi na pera eh. Ba, hindi ba kumakalasing yung dollar? Hindi ho eh, papel ho yun na kulay berde. Ah, hindi matatanggapin yun dito. O eh, yung, yung salakos, mabili ba no? Medyo matumal ho eh. Kasi ho eh, ang usong ginagamit ngayon sa bayan, eh payong ho. Payong? Eh, hindi naman tayo maaaring gumawa ng payong. Eh, ay siya pala ese. Eh, anong oras naman ang tulak mo bukas? Ah, pagputok ko ng araw. Eh, di umagang umaga. Eh, di na kailangan makapagpapahinga ka dahil sa layo ng biyahe. Uy, hindi naman sa ikaw, inaaboy ko, ano, pero kinakailangan mo makapagpahinga dahil sa kalayuan ng biyahe, eh, di ba? Ah, ah Ninay, magpapaalam na ako. Ingat. Ah, eto, siya nga pala. Uy, mga dalawang linggo kang mawawala dito, no? Eh, alam mo yung tabako eh, medyo nauubos na. Ah, eh, mabuti at napaalala niyo sa akin. Talaga naman dadalang ko kayo eh. <laughs> Yan ang gusto ko sa iyo, Esing eh. Maalalahanin ka. O siya lakad sa iyo at baka Sige. manyayin. Ninay. Hmm. Well, mag-iingat ka sa biyahe ha. Oo. <laughs> hmm. Napakabait na ba tayang si Esing. Ano na rin? Ito. Tinugon mo na ba yung sinasamo sa iyo ni Esing ha? Bintang Sebagai pengagong tatanung ini para sa akin, dalawang bagay na bagay. Eh, sandali ka dali na, Malvina. Kunti na lang to. Gusto lang namin Aba, Eseng. Mukhang napadali yata ang dalaw mo ah. Ay, nagmadali ah sa pagdalaw. Wala ba kain no? <laughs> Di ba yan? <laughs> Bakit ang malasing sila nonoy? Maagang lakad namin yung bukas eh. Ang taon ko naman oh. Dati naman kayo nag-inuman bago kayo maalis ah. Mm-hmm. Sana naman, Eseng. Kung mo pinagbabawalan ka na ngayon, lininay eh, ng pulilaw. Ah, hindi naman sa ganon. Alam naman yung lahat na Mabait si Ninay. Oo, kilala namin si Ninay. Sobrang human. Pero, sobra rin ang pagkaduminan. Dominante? Eh, hindi eh, no dominan ni Ninay. <laughs> Diyan kayo nagkakamali. Kung ibig ninyo eh, matutunayan ko sa inyo na hindi ako kaya duminahin ni Ninay. Ah, sige. Pasalamat din. Mano ka? Ah, sige, sige. Kailangan lang tayo, Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Ay, hanga ako sa April. Totoo sila pala yan. Bakit eh? Pwede na. Ha? Sabihin yung ininom ni Esing, ililista mo sa amin. Siya ang nun. Ah, okay, mag-alala. Ah, Balvina, nainom nila, ako na ang bahala magbayad. Yeah. O, oh, sige, minum tayo. Sige, no. Sige, sige, sige, sige. Minum, minum. Minum, Thank you. tutulogin sa Eseng, ah. Eh, Kuya, bakit mo naiintindihan ko na sino yung tao? Sige na, umikin na ako ng bahala dito, Hunter. Sa bagay. Eh, kung dito na rin kaya ako matulog, ah. Kaya mo naman umina mag-isa, hindi ba? Sa bagay. Sige na ako. Sige. sige. Ay. Ako na bahala dito. Ako. tunay kung isuot mo na hindi ka mainitan, ha? Ako ang bahala ni Nay. Gawin mo lahat ang gusto mo. Kasi naman, ako ang kaharap eh, kung sinisinan Magagawa ba ninyo na itong ginagawa ko kayo? Ah, Malvina. Alam mo, Malvina, hmm. kung hindi ka lang ibigan ni Ninay, niligawan din kita. Ay, hindi mo sabihin eh, mahal mo ako ah. Oo, oh, Balbina. Patis ko. ako nandirito? Nalasing ka kasi kagabi eh, kaya dito na kita pinatulog. na Eh, tanghali na pala eh. Tsak na, naiinip na yung mga kasama ko ron. umaga ho, Tata Tupino. Ah, ete. Mukhang handang-handa ng lakad nyo, ah. Oo. Eh, maalala ko nga ako pala yung bili nyo sa akin tabako. Tama na ako kaya yung mga dalawang kahon. Tama na iyo yun. Ano bang gawin yung tatlo? Ba, oo. <laughs> Bata gito. Eh, kayo, Nana. Ano gusto nyo pagbili? Kahit na ano. Arandinay, ikaw baka... Wala. Pagbira na lang bili mo ng alat. Uh, ah, kailangan pa niya sa kanyang bakit si Mangalonina? Bakit si Balbina pa? eh? Ikaw itong tinatanong. Eh kasi nandun siya sa tindahan ni Balbina eh. Oo, kasi yun eh. Nagbili sa akin si Balbina ng mga paninda eh. Bakit eh? Pati ba ikaw umihin nga ala? Ako eh, hindi ho. Hindi po, Tata Tupino. Hindi umiinom si Eseng. Si Romy Chico lang. Ha? Totoo ba yun, Eseng? Hindi ho. O eh, ganun eh. Siya, lumakad na kayo, tatangaliin kayo sa hardaan. Pinala ka na. Ah, mga kasama! Handa na ba kayo? Oo! Oh! nga namin alam eh. Uy, Sinel! Ano ba nangyari kay Mary Pepe? Oo! Nagugutom lang yung si Sidro. Para makakain ng maga, tinugtog na niya yung kampana para namang hindi yung alaga mong yung Brian Palabas. Well, ito pala Sidro eh. Sidro! Ano ba nangyari? May natanong ako mga taon pa pa rito eh. Ha? Saan? Diyan sa tumano Ha? บ้าน Magandang araw po. Magandang araw din po naman. Ito ba ang bayan ng Santa Quiteria? Ito nga po. Bakang, mukhang may kadalangan ng tao dito. May kadalangan nga po dahil maliit na naman ito. Ba, maraming tuba rito. Yan ho ang marami dito. Kasi <laughs> ba? Eh, marami rin ho kami. Babalik na lang ho. Ang ah, sige po. magandang babae pala dito sa Santa Quiteria. Hoy, babae! Nasaan ang mga tao rito? Marahil ay nasa simbahan. Marahil? Bakit? Hindi mo ba natitiyak? Ano ba yung tinatanong mo? Ang tinatanong ko kung nasaan ang mga tao rito? Ano ba sa palagay mo ang kaharap mo? Ang ibig ko sabihin eh, yung mga kasamaan mo dito sa baryo. Nasa simbahan sila lahat. Natakot sila sa inyong pagdating. Wala bang konstabularyo rito? Pulis o taon labas? Ang Santa Quitere ay tahimik na lugar. Hindi kami nangangailangan ng puli o konstable. At kayo lamang ang kauna-unahang mga bagong mukha na dumalaw dito. <laughs> Magaling pala itong bayan to. Wagam! Aba, ang sarap ng tumari doon. Aba, tagayan mo kagad ako! Sandali naman. Ito yung pinagbibili at hindi pinamimito. Ah, <laughs> huwag kang mag-aalaala. Babayaran ko lahat ang tuba rito. <laughs> lahat ba ng babae rito eh, kasing ganda mo? Binibiro niya yata. Ah, hindi. Eh, ano ba ang pangalan mo? Lavina. Ako naman ay si Magno. Hm. Mukhang malayo pinagalingan Oo. Galing pa kami sa bayan ng San Mateo. Si Lucia isang katulong namin. O kayo, ano pa hinihintay nyo? Minom na kayo ng tubaron. Balbina, pagsabihan mo ang mga taong bayan dito na huwag silang matakot sa amin. At ipaabot Teka mo sa... Muna. Ako ba inutos mo? Ha, hindi. Kung maaari, sana'y eh. Ipaabot mo sa mga namumuno ng bayang ito na gusto silang makapanayam. Makakarating. Puto mo ngayon, lumayas na kaya matingnan nga. Eh, baka nakita yung mga kaba. Ninemibig lang ako. Maaari ba, makikita yung ibig sa'yo. Malapit na balbay sila. Nasaan ang balita? Ano balita? Nasaan ang mga tao niya? Nasa Pindama. Eh, hindi ba nila sinabi kung anong kailangan nila dito? Hindi nila sinabi. Ngunit ang pinasasabi ng kanilang pinuno ay huwag daw tayong matapos. At kung maaari daw, ay ibig niya makausap ang mga namumulong sa lugar nito. Naku, eh ako yun ah. Aba, natawa. Baka kung anong durisyen ng mga tao yun. Oo nga, pero, pero kinakailangan Mapilitan akong kausapin sila para malaman ko kung anong pakay nila dito sa Santa Quiteria eh. Tama si Tata Duprino. Barbina, ano ba talaga tingin sa mga yun? Ang tingin ko sa kanila ay mga turista. Naku, naloko na. Ngunit wala tayong magagawa kung tayo ay lalaban. Kaya't ang pinakamabuti natin gawin ay pakitahan na lamang natin sila na maganda. <laughs> ano kaya nararapat natin gawin? Baka pagkatapos na pakitaan natin sila ng kabutihan eh. Masama naman ay ganti nila sa atin. Ninang, nanas ninang, paligay ko na. Okay. Kung sa bagay ay tama si Tata Bikini, hindi natin alam kung anong kanilang gagawin. Pero, delikado ka, Ninang. Maganda ka pa naman. Kaya, kung ako ikaw, para kahit na makita kanila at hindi ka magagambalain, ay magbalak kayo kalalaman ng isang ayos matanda. Tama si Baldina? Ah, tatabitin. Ah. Sasabihin ko na po sa kanila na makikipag-usap kayo. Oo, Baldina. Salamat sa iyo. Tutuloy na po ako. Oo. Ano? Ikaw na ang bahala sa kanila, ha? Apo. So na umin tayo doon sa may gulo dumaan. Ayun na. Kasama si Do. Ah, tira. O sige, tali na ang mga kabayo. Yung mga kasama nito, ito ba na? Ano? Kakabag, no? Sinabi ko sa Salamat po. Sige, higa po siya. At bantayan siya mabuti. Thank you. gagawin natin ngayon? Sige, ito yung damit ko. O sige, kunin mo, kunin mo. Madali ka. Asito, ah, magparte ka lang. Aba. Dali mo! Dali! Madali mo na. Bumili ka ng O, Bumili ka na, Ina. Kung ah. papalit ka, gagawin natin sa mukha mo. Hoy. Wala kaya tayo? Oh. Na? Para sa dito. Kontita? Kung kakalawin ang buhok mo ha, baka maalis yan. Nangilipit ang buhok ko niya. Hmm. Oh, paano tang? Pwede na kaya ito? Pwede. Hindi, tinan niya itsura ko. Pwede na kaya yan? Ba, oo, oh, hindi ka na oh, mamumukha na. Tukamay ko kaya. Hindi na tama na yan, tama na yan. Pero hindi kinakalaan dyan eh. Ito kinakalaan, nakayukot ka. Yan? Oo, tsaka mukha mo. Medyo ikulubot ko ng konti. Huwag kang iisi. Kinakalaan po. Yan. Tsaka ang mata, ah, tandaan mo, medyo malabo. Ah. Yan. Oh, oh. Ah. Paano? Ah, garal-garal. Garal-garal, boss eh. Eh, eh, eh. Ah, teka nga, teka nga. Ah. Ah, sino ho ba ako dito? Ibig sabihin, ano niyo ako? Kapatid? Ay, kapatid? hindi. Ulwari, ikaw ang nanang ko. Ah, naku, matandang matanda Oo, ako. matanda. Oo, biltiin na. Yan, yan, yan, ganyan. Ano? Madalang na, ha? Ah. Teka, teka, teka lang, baston. baston. Oo, talaga mananakit ang balakang mo nito. Hinto ko ng bitana. Oo. Medyo mataas-taas na ah, hindi ako mahirapan. Ah, Subukan nga. Oh, ayun, pwede mo. Yan, ha? Ah. Mm, Lakad, lakad. Dahan-dahan, ha? Kunwari, mahinang mahina. Oo. oo, Oo, oh, mahina. Tatagatin na! Baba. Dito. Bakit? Nanasindang. Nanasindang. Oo. Oh. Nanasindang. Ah, yeah. Bakit? Bakit? Bakit? Sabi ko na sa'yo, hindi ka mamumukhaan eh. O, oh, <laughs> naniwala ka na sa akin. Nakaloko na. <laughs> o, oh, bakit sino? Mga tulsan, nagiinom ang kalabaldina. Napagdaloko na. Baka pagdalasin yung puma dito, makita si Ninay ah. Ah, mabuti pa eh. Pumunta ka lang, magbantay ka. Baka mabuti sa tindahan natin ah. ka lang. Magbantay ka, dali. Lang, uh, ah, mabuti mo kaya imbis na maghirap-hirap po ako ng pagbibihis at pagkilos ng matanda, eh, lipat na lang tayo sa ibang bayan. Ilipat sa ibang bayan? Oo. Pa, hindi, tayo maaaring manawag ng bahay. Nakita ko sa kapaligid ng matulis na yan. <laughs> at ikaw, tatandaan mo, huwag kang mananaog ng bahay. Kahit pagkain, ako magdadala sa'yo. Kahit anong kailangan mo, ako bahala. Basta huwag ka mananaog ng bahay. <laughs> Problema ko ngayon eh. Mamayang gabi. Doon ako makausap ng pinulo ng tulisan. Hindi ko malaman kung ano sasabihin sa akin. Pwede po kang pumunta. Huwag pumunta. Eh, kung sila po ba dito, makita si Ninay. Eh, pumunta ka na. Kayo pala si Mang Dubin na tininti sa bayan ito. Makinig kayong mabuti sa sasabihin ko sa iyo. Wala kayong dapat ikatakot sa aking pangkat. Silang lahat ay sumusunod sa aking ipinagutos. Kaya, wala kayong dapat ikabahan. Kami naman po eh, tahimik na mamamayan. Kung pagkain, no, inumin na kailangan nyo, ay nahanda kami mag-fishing. Mabutit napunta riyan ang ating usap. Aming kailangan. Hindi pagkain ang pakay namin dito sa Santa Quitere. Ano pong kailangan ninyo? Tata, huwag na kayo magmahang pa. Hindi ulod si Magno upang magaksaya ng panahon at pagod sa isang bayan na katulad nito. Nalalaman ko na meron kayong malaking kayamanan dito. Kung ano at kung saan, yan ay hindi ko pa alam. Pero natitiyak ko sa inyo na meron. Mabuti pa. Para wag na tayo magatsaya ng panahon at pagod. Ay sabihin nyo na sa amin. Pero wala po naman kaming natatagong kayamanan dito eh. Wala? Opo, totoo po yun. Wala pong kayamanan dito sa Santa Quineria. Huwag <laughs> mo akong patawanin. Kung sa bagay, hindi naman ako nagmamatay. Pero ito ang tandaan nyo. Kung gano'n tagal na ititigil namin sa bayan nyo, Ganyan din katagal ang perilisyo maabutin niyo sa amin. Huwag ka na magsalita ka! Tahan niyo ang mga taong kinikilala sa bayang ito. At sabihin niyo sa kanila, ating pinag-usapan. Parang! Samahin mo sila sa ating mga tawan. Sige, lumakad na kayo. Maganda kasi naka-uniforme. Kaya lang, punit-punit na. Senior, itahan natin. Dalam tuloy natin ng pagkain. Eh, naloko ka ba? Hindi ba kami nabili ng tatang huwag tayo kaalis dito? Kawawa naman eh. Alagay ko, gutom na yun eh. Saka hindi naman tayo mahuli. Tutulog yung dalawang bantay. Ang kasama naman ni Magno, nasa pulong. Sige na! Itahan natin! Ano ba si Ha? napakagala mong tao. Eh kung hindi ka ba naman layas na layas, hindi mo makikita yung mga yun. Ulam. Ano natin? Hindi ba kayo nakita ng mga gwardiya? Hindi ho. Natutulog ho sila. Ate Ninay, eh. Wala Ninay. Subuan mo na po siya. Hmm, bakit ka naman tinalihan ng mga kasamahan mo? Hindi ko sila mga kasama. Ako ko isang sundalo. Sabi ko na nga ba eh. Boy, talagan mo ko. Bakit mo siya kinalagan? Kaano-anong basis sa reto? Wala. Balbina, nagarito ba matandang to? Oo, oh, Magno. Sa libid siya nakatira. Lola, bakit naman ho kayo nakialam? Hindi niyo ba nalalaman na sa ginawa niyo yan, maaari kayo mapahay? Wala bang ako sa kanya. Naawa! Sarendo, naawa ka ba sa matanda? Marunong ka ba maawa? Anong ibig mo sabihin, Magno? <laughs> Alam mo, Sakang, ako'y marunong kumilala ng utang na loob. Dahil si Sarento ay nahirapan sa paghila ng kariton, ay gagantin pala ko siya. At nang hindi naman siya maingit sa amin dalawa ni Baldina. <laughs> <laughs> <laughs> Isang matanda? Isang bata? maganda yan! Ngayon lang ako makakita niyan! <laughs> Patayin mo na ako, Magno. Sa isang babae. Matanda at dapat ikalang. <laughs> ah, ganun, ha? Ah. Dahil sa siya ay nagkasala sa akin, nararapat lamang na parusahan ko siya. Sarang! Gawin mo ang ayaw gawin ni Sarento. Ako? Magno? Ayoko nga! Ang tanda-tanda na! Sarang! Gawin mo! Kung narupo! Mas, ang gusto ni Magno eh. O sige, tayo ng dalawa. Sige! Ang tanda-tanda nito eh. ganda niyan at hindi nakasalamin. <laughs> Ah, ah, ah, sa inyo, pura na si Lola! Pura! Tingnan natin ang katawan! Sige! Tingnan natin ang katawan ng matanda. Pabayaan natin siya. Ayaw mo, ah. Ngayon ay gusto mo na, ah. Sige, manonood kami. Maswerte ka, Sargento. Dalaga pa ang matanda niya. <laughs> Dalagang matanda, ah. Hinahuli namin sila, tumatakas eh. Tumatakas ha? Dagger, pinagmalupitan ko na ba kayo? Ha? Sabrina, talaga bang taga rito sila? Oo, Magna. Kung maaari sana, huwag mo yung tangkain tumakas. Mabait naman si Magna. Ito ang tandaan nyo. Kapag nagtangka kayo muling tumakas, ay susunugin ko kayo ng buhay! Sige! Ibalik sila! At bantayang mabuti! Sige! ko sa iyo sa ginawa natin pagpaparusa doon sa matanda. Hindi ba't yan ang nararapat sa ginawa ng kasalanan? <laughs> Doon sa balay nga. Ah, siya nga pala. Sino yung tauhan mo ng kapatid? Hindi ko siya tauhan. Siya isang sundalo na binihag namin. Pero, bakit ba yan ang pag-uusapan natin? Magno, ang mga tauhan mo. <laughs> nananawag na ba Hindi ho. Hindi na ho. Mabuti. Paris ako pala, nadinig ba niyo yung putok? Ah, eh, ano nga ho ba yun? Ako eh, yung bang ating mga kalayon? Eh, gusto ata lumipat bayan, nakuli ng mga tao ni Maglo. Sige, magsara na kayo, sige na. Mag ano, maglata ka lahat ng makakatulungan. Sige, sige. Saan niyo mabuti bitan, ha? Mamaya, mamaya, ako naman! Mamaya, hiluran mo ako, ha? Oo ka, sabi ko sa'yo. Ninay, <laughs> Sigo, ano pa ginagawa niyong dalawa dyan? Ba't kisilip ang silip? Eh kasi ho, inaalila nila yung sundalo eh. Pinag-iigit nila ng tubig. Hindi inaalila. Eh kung kayong makita, baka higit pa sa lila ang gawin sa inyo. Lalo na ikaw, Ninay. Hindi ka nakaayos maganda. Eh kung, eh kung anong gawin sa iyo? Pagsamantalahan ka. Kaganyan, niyan. Yung isang gabi, nabalitaan ko. Si daw si Marlo, yung puno ng tulisan. Yung daw natulog sa bahay ni, ni Balbina. Oh, eh, yan naman ang gusto ni Balbina eh. Ano ang gusto ni Balbina? Baka nalilimutan mo. Lahat ng kagusto ni Mato. Hindi maalis umuwi si Balbina. <laughs> Kaya anak, sige na, mag-ayos na. Mag-ayos, patanda ka na, mag-ayos, patanda. Patanda ka, ka nga. Ayusan mo ito anak po, ayusan mo ka, mamaya, isa man sa matulisan niya ang makakita sa iyo. Pagsamantalahan ka. Naku, eh, pag nagkataon na lahat, alin sa dalawa mangyari, makapatay ako ng tao o mapatay ako. At saka isip ba na, anong mukha ipapakirap kay Esing? Kung mapahamak ka. Hindi kayo nag-iingat, oo. Ah, tay, hanggang kailan kaya yung mga yun Ewan ko ba? Palagay ko eh, tatagal yang, yung mga hayop na yan. Hindi raw sila aalis dito. Hanggat hindi natatakbuhan yung kayambala ng Santa Quiteria. <laughs> Dati ba naman ikaw eh, naglilihim sa akin? Bakit kita paglilihiman? Ang totoo niyan, kung talagang alam ko na may kayamanan dito, ay ituturo ko sa inyo. Alam ko naman na hindi mo ako pababayaan dahil sa hindi kita pinagdamutan. Eh, wala ka ba naririnig na usap-usapan ng mga matatanda riyan? Na maaaring magbigay baka sa aming hinahanap? Tina mo, Magno. May limang taon na na kumalat ang balita na ang kayamanan ay nakabaon sa ilalim ng simboryo. Hinukay nila yon ngunit wala naman silang nakita. Isang beses naman eh, kumalat din ang balita na ang kayamanan eh nakabaon sa ilalim ng altar. Wala rin naman sila nakita, kaya sa palagay ko yan, eh, usap-usapan na lamang yan ng mga matatanda. Hindi. Basta't matibay ang aking paniniwala. Natutuwa ang alamat na yan. Kahit halugugin ko ang buong bayan ito, hindi ako tutubo. Hanggat hindi namin nakikita ang aming inaanap. Baldina! Magandang araw po. Isang tagay nga. Kaya ang tutulong, sa tutubog sa taga Minsan ang wala. Sarang, bigyan mo nga ng mainom tong kaibigan natin. Sileng, nalalaman ko hindi ka maaari magsinungaling sa akin. Aba, hindi ho, mamagno. Tatanungin kita, saan nakatago ang kayamanan ng Santa Quiteria? Kayamanan? Nakatago? Ah, Meron nung kayamanan dito, pero hindi nakatago. Saan? Tulong sa amin. Ayan, kaharap ninyo. Saan? Saan? Ayan, si Balbina, ang ipinagmamalaking kayamanan namin dito. Si Gago pala ito eh! Glenn, hmm. nalalaman namin na si Balbina ay isang kayamanan. Pero malibang kay Balbina, meron pang isa. Ha? Isa. Ah, ang isang kayamanan pa dito sa Santa Quiteria ay ang tuba ni Balbina. <laughs> eh, eh. dalawa tayo, hindi madali tayo mahalata. Eh, kahit na mapakulang ko yun, saan siya pupunta? Lahat ng lagusan dito sa bayan ay ng mga bantay. At, ah, alam mo yung indaang patungo sa kweba? Oo. Oh, doon. Hihintayin ko kayo doon. Ha? Hindi talaga nga. Pamapahama ka hmm. eh. Basta mag-ingat lang. Sige na. Sige na, basta mag-ingat lang. 안 팔리면 다니 생각아? ba napupunta rito? lahat ng dagusan sa bayan niyo, eh, binabantayan ng mga pagkatinasi. Hindi ko malaman kung, kung paano ko kayo pasasalamatan. Hindi ka dapat magpasalamat. Malaki ang maitutulong mo sa aming mga taga-Santa Quitéria laban sa mga Pilipinian. Ikay isang sundalo at maaari kang humingi ng tulong sa iyong mga kasamahan. Oo. Oh. Ngunit malayo ang bayan ng San Antonio para humingi ng tulong. Boy, hindi ba ikaw ang kasama ng matanda na bibigay sa akin ng pagkain? Ha? Oo, Ah. eh. Lolola namin siya. Bakit? Kung maaari sana, parating mo sa kanya na gusto ko siyang makita at makausap. Saan ba natin siya maaaring puntahan? Sa bahay. Ah, pero wala siya rin ngayon. At ang ibig sabihin, um, baka masabat pa tayo ng mga tauhan ni Magno kung kung pupuntahan natin siya. Hayaan mo't ako na lang magsasabi sa kanyang ibig mo siya makausap. Oo nga naman. Dadalang ka na lang namin ng pagkain bukas. Ay, sige. Diyos po, santong bata ka mo ginawa ang bagay na yun? Hindi ba nalalaman ng kahinatan ng ginawa mo? Ang tatay niya. Si Ariel ay isang sundalo. Hindi niya naman naisip na baari siya lamang makatulong sa atin. Eh, sundalo kaya hindi pa man siya. Ano magagawa niya laban sa matulisan? Nag-iisa siya. Eh, lalong walang magagawa yun habang bihag siya. Totoo po yun. Ang mga sundalo ay madaling gumawa ng paraan. Basta sa pamaraan ng labanan. Tumigil ka nga dyan. Sobrang nervous na inaabot ko. O, sasama na kayo. Kagaya niya, na pumanigit si Balbina kasama si Magno. May napun akong nalalaman niyang may kinalaman ka sa pagkakasunod lalo. At Balbina! Kayong dalawa, huwag kayong mananaog ng bahay. Kahit may tumawag, huwag kayo sasagot. Para malaman nilang walang tao dito. Ha? Kaya kasi lang. Kapag nalaman ko, kung sino man sa inyo ang tumulong sa pagtakas ni Sareto ay papatay ko. Ngunit hindi yan ang mahalaga sa pagpupulong na ito. Sapagkat anumang oras mula ngayon ay darating pa ang iba kong mga tauhan. At ito ay tanim niyo sa inyong mga isipan na hindi kami aalis sa bayang ito hanggat hindi namin nakukuha ang aming pare. Eh, ang Magno, magagawa po ninyo lahat ng inyong ibig gawin pero pero paano po namin ipagdadapatan isang bagay na hindi namin nalalaman? Lupino, ikaw ang kinikilala ng mga tao rin. Kaya tinitiyak ko sa'yo na malaki nalalaman mo. Saan ang lakad mo? Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo lahat ng lakad ko? Mataras ka magsalita. Baka nakalimutan mo na na malaki ang utang na loob mo sa akin. Utang na loob? Ang payagan mong pilitin ako ng mga kaibigan mo tulisan ng pagtalik sa kanilang bihan. Oo eh. Ano mo na ikinagagalit mo ron? Magandang lalaki naman si Sargento, di ba? Albina, huwag mong iparis sa aking pagkababae sa'yo. Ngayon ka pa nagmaling. Kung naroon niya isa man ako, ay dahil sa kagagawa ng mga kaibigan mo. Wow, Mabuti na lamang at hindi ko nakakalimutan na tayo magkababata. Saan mo naman dadalhin itong pagkain Sa tatang ko, sa kaingin. Baka nakalimutan mo na na kausap mo Magno ang tatang. Alam Sir, may usapan na kami na dadalago siya ng pagkain sa kain. Ninay, mag-iingat ka sana. Baka mahalata ka ng mga tanod ni Magno. Ano ba? Kala ko hindi ka na pinayagan ng tatang eh. Dumiretso ka na ng lakad. Malayo ka na. Ay, salamat. Bilan mo ate. Baka nagugutom na si Sargento. Tulungan mo ako. Dito ka lang, walang babanter yan. Daniel? Ariel, siguro kanina ka pa nagugutom. Alam mo, hindi ako agad nakaalis sa bahay eh. Kasi si Magno, pinulong lahat ang mga mama mo yan. Nasabi ba sa lola mo na gusto ko siyang makausap? Ah, wala ang lola ko sa bahay. Nagpunta nga siya dun sa pulong ni Magno. Katunayan, hindi nga kami nagkita kanina. Bakit nga ba gusto mo siyang makausap? Nagkasala ako sa kanya, Ninang. ko may papaliwanag. Yun ay kagustuhan ng pangkat na Magno. Handa akong ituwid ang mga pangyayari. Wala ba siyang nababanggit sa'yo? Wala naman. O talagang walang maaaring makapagsabi sa'yo? Ah, oh, oh. Sige, kumain ka na. Baka hinihintay na nila ako sa bahay eh. Kinatatakot mo, kung Sakaling makatakas si Sarento. At mag-iisa lang naman siya. Hindi mo ako naintindihan, Balbina. Anong malay namin na baka tumawag ng saklolo si Sarento? At alam mo namang hindi kami maaari umalis sa bayang ito nang hindi namin dala ang aming pakay. Kung ganun pala eh, sa sandaling mapasa inyo na ang kayamanan. Iiwanan mo na ako. Hindi. Sasama kita. Sapagkat nalalaman kong ikaw lang ang nakatulong sa amin. Kaya pakiusapan mong yung mga kanayon. Sabihin mo sa kanila na sabihin sa amin kung saan nakatago ang aming inanak. Sapagkat Sandaling dumating dito ang pangkat ni Sarento, ay tinitiyak ko sa iyong mapaparamay sila lagi. Huwag ka mag-alala, Mag. Marami pa tayong panahon. Hindi tumawag man ang lolo si Sargento. Ay nakakala ko bago sila dumating dito ay nasa atin na ang kayamanan. 何回だっけ Sargento, ito ang pagkain padala ni Nina. Kaibigan ko siya. Huwag mo na akong lilangin. Kilala kita. Ikaw ang kasama ni Magno ng isang gabi. Ako'y nagbabalot kay Lama upang matulungan ko ang aking mga kababayan. Kung ako ba'y talagang kasama nila Magno, pupunta ba ako dito na nag-iisa lamang? Samantala, nalalaman ko nandito ka. Anong kailangan mo sa akin? Ako si Balbina. At yan ang pagkain ipinadadala sa'yo ni Ninay. Alam mo, Sarento, nung maliliit pa kami ay dito kami madalas maligo ni Ninay. At kami lamang nakakaalam ng lagusan ng unit na yun. Kaya, hindi ka dapat mabahala. Anong ibig mo sabihin? Nakalimutan mo na ba na alam kong nakipagtali ka sa isang matanda? At marahil naman ay, alam mo na rin na si Ninay at ang matandang... ito. Huwag natin pag-usapan ng mga bagay na yan. Mahihain ka pala, Sargento. May mga bagay na hindi dapat pag-usapan. Ang kaligayahang dinanas ng isang tao, kailanman na hindi dapat ikahiya. Dong, bakit ang tagal mo? Eh, ang tagal ni Tatang eh. O siya, dali mo na lang yung kabayo tapos magbantay ka rito, ha? Oo. Oh. O sige. alam kung naasaso ako ha, kasi eh, hindi kami agad pinayagan ng tatay ko eh. Pero napapaniwala ko na rin siyang malaki ang may tutulong mo. Kaya siya na mismo ang kumuha ng kabayan sasakyan mo. Ay, <sighs> hindi na tuloy kita napagdala ng pagkain. Nakarating naman yung pinadala mo. Anong pinadala? Yung pagkain pinadala mo kay Balbina. Si Balbina? Na pa rito? Oo. At sinabi niya rin siya na siya nagmungkahin na ikaw ay magbalat kayo upang makaligtas sa bangkat ni Magno. Ninay, nung gabing tulungan mo ako sa pagtakas, naginala na ako na ikaw at matandang yun ay isa. tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Baka umabot dito ang pangkat ni Magno. <laughs> mabuti pa tumakas ka na. Sige na, iwanan mo na ako rito. Hindi kita maaaring iwan sa ganitong kalagayan. Kaya kong pangalagaan ang aking sarili. Ang mahalaga ay makaabot ka sa San Antonio. Sige na, Riel. Utang na loob. Ano? wala sila eh. Imposible wala sila rito, Magno. Anong ginagawa ng bata? Hindi kaya... Hindi maaari. Iisa ang lagusan ng kuweba. Sakang, tingnan mo sa ibaba. Bruno! Magbantay Ariel, ang mga taga dito ay maghihintay sa'yo. Mag-ingat ka, Ninay. At kung may pagkakataon ka, lisanin mo lugar na ito. 大哥 Alam ko ang karamihan sa inyo ay hindi pa nakakahawak ng armas. Ngunit yan ay ipagsasapalan natin. Kung ako hihingi ng tulong sa kampo, baka wala na tayong panahon. Maaari sa pagkakatakas ko, ay nanganib ngayon ang buhay ng inyong mga kanayong. ngunit masasaksayan nyo ito. Hanggat maaari, iniiwasan ko ang pangyayaring ito. Ngunit, gaya ng nasabi ko na, napapatayin ko ang sino mang tumulong sa pagtakas ni Sarento. Ang mag-anak na ito. Ang siya tumulong sa kanya. Kaya't nararapat lamang na igawad ko sa kanila ang parusang kamatayan! Yeah! Bang, bitin siya sa puno. daw mga yan? Huwag ka magalala. Yan ang sinasabi ko sa mga taga-rito. Bakit to? Mga taga rito kami ah. Wala mo kayo makakausap ng aming pinuno. Alam namin taga rito kayo. Pero huwag kayong mag-alala. Mananatili lamang kami dito ng pansamantala. Ngunit, huwag kayong magbabalak na lumaban. Pagkat mamamatay lamang kayo. Kaya! Pababayin sila. Yes. Binabalaan namin kayo. Huwag kayong susunod! Hello! Handa mga kabayo. Kunin niyo mga baril! Kapag kumilos pa kayo, ay sasabog ang buo ng babae ito!